नमस्कार विद्यार्थियों आज हम जोड़फल ज्ञात करो के कुछ सवाल को हल करेंगे सबसे पहला सवाल है दस में चार जोड़ना है सबसे पहले हम शून्य में चार जोड़ेंगे शून्य की कोई लाइन नहीं आएगी और चार की यहाँ चार लाइनें आ गई तो कुल लाइनों को हम गिनेंगे एक दो तीन चार और यहाँ पे शून्य की कोई लाइन नहीं है तो कुल मिलाकर चार लाइनें हुई यहाँ पे हम चार लिख देंगे और यहाँ पर एक है एक की हम एक लाइन लगा देंगे और एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ कोई लाइन नहीं आएगी तो ये एक लाइन हो गई तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा चौदह अगला सवाल हम करेंगे सात सात की हम सात लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और तीन के सामने तीन लाइनें लगा देंगे एक दो तीन कुल लाइनों को हम जोड़ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस कुल लाइनें होगी दस तो हम यहाँ पर दस लिख देंगे उत्तर दस आ जाएगा अगला सवाल है आठ में आठ जोड़ने हैं आठ के सामने आठ लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और आठ के सामने हम आठ लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ उन लाइनों को हम जोड़ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह आ गया उत्तर तो हम सोलह लिख देंगे अगला सवाल है पहले है छ के सामने छ लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ नीचे है तीन तीन के सामने तीन लाइनें एक दो तीन कुल लाइनों को हम जोड़ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये एक है एक के सामने एक लाइन लगा देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं है एक के नीचे तो कुल लाइनें हो गई एक तो उत्तर आ गया उन्नीस अगला सवाल है पंद्रह में पांच जोड़ने हैं सबसे पहले पांच के सामने पांच लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पांच फिर नीचे पांच है पांच के सामने पांच लाइनें एक दो तीन चार पाँच सारी लाइनों को हम जोड़ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस का क्या आ गया जीरो और यहाँ पर एक हासिल ऊपर आ गया तो इस हासिल की एक लाइन लगा देंगे और एक के सामने एक लगा देंगे कुल लाइनें होगी दो यहाँ पर दो लिख देंगे और उत्तर हुआ बीस अगला सवाल है नौ में नौ जोड़ने हैं तो नौ लाइनें लगा देंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ के सामने नौ लाइनें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ कुल लाइनों को हम जोड़ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह इसका उत्तर आ गया अठारह इस तरह हम जोड़फल के सवाल करेंगे धन्यवाद